Hai, uh, saya Misha. Okey, hari ni uh, Misha nak kali rambut. Okey, ni first time Misha datang dekat Deniri Salon. So, Misha akan warnakan rambut. Uh, nanti kan warna yang akan Misha colorkan. kan. Okey, Misha nak tunjukkan rambut Misha untuk hari ini. Okey. Uh, tujuan Misha datang ini memang nak buat rambut. Okey, rambut yang Misha nak memang hmm, macam nilah warna macam ni. Okay, sesuai dengan kulit Misha, warna Misha. Uh, Misha sebenarnya tak tahu warna rambut sebenarnya nak berubah warna apa. Okay, Misha cuma minta suggestkan daripada abang Denny uh, ah, abang Denny. Okey, dia suggestkan warna macam ni. So memang sesuai sangat, memang cun sangat. okay. Misha suka sangat-sangat. Ya ini first time Misha datang kat sini. okay. untuk kawan-kawan Misha dekat Facebook tu semua kalau kata nak buat rambut, okay, boleh datang kat sini. Memang tip top. Okey, Misha bagi 10 bintang. Thank you.